Tijdens mijn leven was mijn werk niet succesvol en werd ik ook niet erkend als een belangrijk kunstenaar. Nadat mijn dood mijn roem verspreidde, werd ik erkend als een van de belangrijkste schilders aller tijden. Mijn invloed op de latere stromingen expressionisme, fauvisme en abstracte kunst wordt algemeen als een katalysator beschouwd.